No niin, moi. moi! Kuka sä olet? No, mä oon Erika Granfeld, mä oon kokoomuksen Uudenmaan naisten piirin järjestösihteeri. Okei. Okay. Tällä hetkellä töissä. Okei okay, Erika, onko sä itse vaale- ehdolla kunnallisvaaleissa? Olen myös ehdolla, olen Espoon ehdokkaana. No mikä sun tärkeä juttu on? No mun tärkein juttu on tällä hetkellä päivähoitoasia, koska siis meillä Espoossa on päivähoitopaikoista hirveä pula. Joo, mitä saatte tehdä niille? Hankkeen lisää jollain lailla täytyy nyt vielä vähän ehkä perehtyä asioita, miten tämä homma käytännössä toimii. Asia selvä. Eli sä oot Erika Granfeldt ja millä numero sä oot? 126. 126, Espoo. Kyllä. Mm.